郝老师，有粉丝问：如果在训练中遇到大块头怎么办？ 呃，我们讲两种情况吧。有人其实网友想知道，一个是在训练中、实战中，还有一个是在街头上，对吧？在实战中遇到大块头呢，你不要硬碰硬，对吧？你首先碰个手套，你大概你是高手，你就明白了对方水平跟你是不是有差距，对吧？你看对方水平不如你，但加上他这个体重这个加持，对吧？那他是不是能打过你？你碰完手套就明白了。如果他是重拳轰你，对吧？拳法又特别好，那你一定护住头，不要去跟他换拳，要多一些反击，对吧？保证不被对方啊一拳打倒的情况下跟他去战斗。 啊，这是一种情况，还有一种呢，那大家认为是大胖子，但其实很多是瘦高，瘦高的情况下，你多低扫踢，低扫踢他的腿。第三种情况就是，你打实战，如果说你一碰手套，你明白了，我打不过他，这个时候啊，就一定跟他动手要轻一些。往往呢，就是你一个小块头给大块头发力打的稍微有一点疼了，被他给反杀了，对吧？所以有的时候你打大块头轻一点，人家可能也会让着你，你也能保证自己安全的过程中呢，去练习技术，提升技术。等教练一喊停。 换人啊，交换同伴了，这时候你就安全了。那在街头上怎么办？街头上有人是抱这种侥幸心理，说我我试试，我打他打，啪一嘴巴，能不晕？没晕啊，没晕我跑，晕了就晕了，就这不行，不可取啊！我建议就直接就跑，对不对？避免发生避免发生任何冲突。